Any word from inside? Nothing. We think there's a skeleton crew left in there, but they're not responding and the facility's locked down. If they're still alive, I'll find them. They should be able to tell us what Scarecrow's up to. What the hell? In death, he has nothing left to fear. Keep him away from Ace Chemicals. Your vengeance will come. Oh, go on, come on. This ends tonight. friend of yours? Stay here, and I'll go find out. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صادق من قناة Geeks Middle East آه الصوت شوي رايح لاني مريض شوي المهم فلعبة Batman Arkham Knight فيها بعض الالغاز اللي ممكن تكون معقدة شوي واللعبة ما تساعدكم وايد ان تعرفون شو تسوون فهاي اول مقطع في القصه اللي شفت فيه لغز انه ممكن يعقد لو ادم فقلت خلينا نسوي فيديو عنه يمكن في ناس يبون يعرفون ايش لازم يسوون فاول شيء تودون السياره فوق هني اوكي والمقطع بدايه اللعبه عند Ace Chemicals اوكي فيبوا السياره وقفوها هني زين الحين لازم وما يقولون لكم شو تسوون فتعالوا فوق آه نتحكم في هاي المنصه اللي هني خل اغلبهم كلهم اول نقص قوي زين عقب ما تغلبون هاي اللي فوق يهجمون عليكم <laughs> بعد نينجا خلا احاول اغلبهم بسرعه شنو بعرف اسوي كاونتر كونتر كونتر واحد اثنين ثلاثة أربعة اوكي فعقب ما نغلبهم بكل بساطة راح تاخذون تحكم للمنصة اوكي وراح تحاولون تضبطون هاي الرافعة اللي هني باتجاه المعاكس اوكي صح كذي ونزلوها تحت خلنا نوديها قدام شوي قدام شوي اوكي المفروض يكون هالشي كافي ثبت واكزت اوكي عقب ما تعدلون المنصة انزلوا تحت نزلوا في السيارة اعطوا boost وان شاء الله نوصل اوكي هاي اول لغز نشوف في الغاز ثاني ثاني مقطع يمكن شوي يدوخ الناس انه في هاي المكان هني عقب ما تدخلون داخل لازم تجون تفجرون الطوفه اللي هني عقب تفتحون البوابه عقب حاولوا على السياره على تحكم ال remote control حق السياره راح تاخذون سياره تجيبونه هني يعني مجابل العمود وتسحبون العمود اوكي فنقدر نطوف الحين من هني That's three dead now. These animals are going to pay. We'll stop them. We always do, right? اوكي هني حم بعد راح نستخدم ال lift فتحنا البوابة بس ما نقدر راح نجيب السيارة بعد فجر الجدار بعدين راح نسحب اللفت نرفع لفوق ما راح يرتفع اكثر من كذي فنحول على باتمان تدخلوا من اللفت هني وتحكم في السيارة مرة ثانية وننزل باتمان شوي شوي بس لا اوكي الحين نزلنا تحت بنكون حلينا اللغز طيب بس أهم هالمرة لازم نغير موقع المنصة خلنا نروح فوق مو بهني بهني مو بهني بهني اوكي ليش لا اوكي راح نسوي مرافعة حق السيارة عشان نقدر ننط لداخل المكان Is the strike team ready? I'm with them now. The asset is a crucial element of my plan. Do not disappoint me. اوكي I never disappoint. What do you think they're planning? First, we need to focus on stopping Scarecrow. Then I'll deal with the knife. نعدل خلاص اطلب روحك اوكي اوكي نجرب الحين يلا ان شاء الله عدل طيب. اوكي اهم شيء وصلنا هاي اللغز الثالث